Uh, oh, Hello everyone! Welcome back to our channel. Today we're here in Casa Antonio Glamping in Batangas where we hear the ocean, love the nature, smell the sea, and feel the breeze. Oh yeah! Ang Casa Antonio Glam Camp ay matatagpuan sa Kalatagan, Batangas, 3 to 4 hours away from Manila. The management avoids overcrowding so you will really get the chance to connect with nature, chill and relax, and get away from the bustle of the metro. Pets are welcome, meals are simple but still good, the sunset is totally great, and a very peaceful environment can be experienced here in Casa Antonio. So upon reaching Casa Antonio Glam Camp, we were greeted by their staff and we were given the schedule of our activities under the Glam Venture package. Afterwards, they brought us to our hideaway camp where we stayed for two days. Next up, The Sandbar Tour. Hello guys, nandito na kami sa aming dapat ay sandbar tour <laughs> pero dahil mataas pa ang tubig kaya mag-enjoy na lang muna kami dito sa 5pm <laughs> pa daw bababa yung tubig so maghihintay na lang muna kami mga 1 hour pa kami dito so baka naman maabutan pa namin ah, uh, medyo matagal matagal actually yun, unique siya guys kasi pero mo nandito ka sa halos ang layo mo na sa shore. While the sandbar tour was not a success, na-appreciate pa rin namin ang mga bagay na nakita namin dito. If you want to stay here for the whole day, these floating cottages can actually be rented for 3,500 pesos. Since hapon na, kailangan na nilang i-pull out. Also, maraming ka doon. marami pa daw mga floating cottages. Also, we are still able to have fun in the waters and see this one amazing creature. We could have seen more, but the situation didn't allow us. We then head back to the camp to enjoy the beach and witness this magnificent sunset. for dinner, guys, sobrang na-surprise ako. Akala ko kakain lang, but well. Hi guys! Happy anniversary! To us! surprise ako. Ako yung na-surprise! Sabi ko, hindi kami dito, malito! Hindi niya alam na ano, may pa-surprise. Kapag nagkaganyan sa akin, tinatanong dati, sabi niya sa akin, cake or wine. Sabi ko, cake. Kala ko may party kami na ano, pupuntahan. Anniversary pala. na. Ba't pala wine? <laughs> Hindi pa natatapos ang gabi dahil by around 10pm, we were scheduled to have our Kawa hot bath. <laughs> ano nangyayari sa'yo? Ano, mainit? Sobrang relaxing nito. Hi! 10.04pm na at nandito na kami sa Kawa Hot Bath at anong feeling, Seth? Ang sarap. <laughs> Try nyo dito sa Casa Antonio Glamping. Sarap, guys. Thank you kay Kuya Jimmy sa pagtawag sa akin. <laughs> the Kawa hot bath was then followed by a very good massage. Mm, good morning. Good morning! We are now on day 2 of our stay here in Casa Antonio. Ah, grabe. Ang saya. Ang sarap nung ano, ang sarap Tulog. nung kawa hot bath kagabi. Tapos, pati yung massage. Hindi nagpamassage si JT. Pero ang sarap ng mga nangyari kagabi. Grabe. Ano, sobrang nakapagpahinga kahit mga 12, past 12 na kami nakatulog. Pero ang saya. Grabe. Siyempre, puro ang saya nung sinasabi ko, di ba? Masarap sa katawan kasi yun na yan. Nagigising lang namin, 7 o'clock. Oh, ah, so it's already 7 o'clock. So guys, uh, mag-breakfast tayo ngayon. Tingnan natin kung ano ulam. masarap eh. Sarap ng kain nila dun. Oh. Actually guys, sa totoo lang, parang exercise. May exercise ka na rin pag nandito ka. Kasi pataas pa pababa yung ano, yung lugar. So parang nag-exercise ko na rin. Lagi kang hinihingal. <laughs> Pero ayos naman. Not bad. Here's my breakfast for the day. Simple lang yung breakfast pero mukhang masarap siya. Libre lang no? Egg and longganisa pero hmm, hindi ako magko-complain to be honest. This is definitely not the best breakfast in the world. But this is the best breakfast in this kind of spot. By around 1pm, nakaschedule na kaming mag-checkout sa Casa Antonio. Pero syempre, hindi pwedeng basta na lang lumipas ang oras. We use our remaining time para mas lalo pang makapag-chill and relax sa dagat. May driver ako dito. Ito yung pinakaayaw ko gawin, yung magsagwan. Guys, ito. Ang tawag sa technique nito ay ah. ano? Reverse kayaking. kapitan ako dito guys. Si Kapitan PLJ. Kapitan PLJ. Well guys, sobrang highly recommended para sa amin ang Casa Antonio Clamping. Pero syempre pag naghahanap ka ng lugar na medyo social and all, hindi siya lugar na para sa'yo. Pero kung you're looking for a place where you can relax and chill, also get away from the uh, from the busy metro, at the same time naghahanap ka ng lugar for uh, to connect with nature and connect with your inner self. It's really a good place. Sobrang tahimik. Um, sobrang walang pakialam ang mga tao kung anong gawin mo. Ano pa ba? Um, basta, sobrang nag-enjoy kami dito. Napaka-simple niya at worth it yung binayad mo para sa para sa lahat ng nakuha namin. Um, sobra ding mabait yung mga staff. staff. Okay. Wow, masaya. Sobrang daming staff dito so hindi ka maano na, magtawag. Laging, kahit saan ka pumunta, nandun sila. Tapos pala greet sila. Pag na, nakasalubong mo sila, i-greet ka nila. Napaka, ano, ano ba tawag? Accommodating. Napaka-accommodating, yes. So medyo malayo na tayo naman. <laughs> Bumalik na tayo. So guys, babalik na kami kasi medyo nandito na kami sa papuntang West Philippine Sea. <laughs> Nakuha ka ba sa cam? Oo. Uy, uy, yung ano sa... Uy, guys. Hindi ko alam ganyan. kinabahan! <laughs> Sorry, kinabahan po. Kinabahan ang kapatan. Ito na dyan ano? Ano na. Luna. alam ko. Ito na nga. Balik na nga tayo. Layo <laughs> na natin. <laughs> Nakuhaan yun guys eh. Kasi ayun namin yun. Tiksisira ano eh. siya ng mga Kanina pa, kapon pa to nagsisira ng mga ano dito. Uy, grabe ka! Our stay ended sa tanghaliang ito bago bumalik sa Manila. Yay, we're now having our lunch. Last na namin to for this weekend. Thank you very much for watching. If you like this video, please hit like and don't forget to subscribe so together we can take on new adventures. See you again on our next video. Bye!